Welcome to my channel! This is Rina's Kitchenari at sa video ito ay isi-share ko sa inyo ang lucky colors ngayong 2022. Tingnang mabuti ko ano ang nakatadhana sa iyo. Para sa Europe of the Rat, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2022 ay narito naman ang iyong mga maswerteng kulay. Golden, yellow lemon, alabaster, white. para sa Europe the Ox na may birth year na 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 ay narito naman ang inyong masaswerteng kulay orange, maples yellow, and ivory white Year of the Tiger, ang birth year para sa mga ipinanganak sa taong ito ay 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, at ang 2010. Narito naman ang masiswerteng kulay sa ipinanganak sa Year of the Tiger. Vermilion Red, Alabaster White, Apple Green. Year of the Rabbit, ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 at 2011. Narito naman ang masaswerteng kulay para sa kanila, turquoise, azure blue at orange red. Year of the Dragon ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 at 2012. Lucky colors para sa mga Year of the Dragon ay emerald green, old gold, platinum white. Year of the Snake ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa taong 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, at 2013. Swerting kulay para sa Year of the Snake ay butter yellow, strawberry blonde at honey. Year of the Horse ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 at 2014. Lucky colors para sa Year of the Horse ay prime green, malachite green at cream white. Year of the Goat ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 at 2015. Maswerteng kulay para sa Year of the Goat ay fuchsia pink, parma at ivory white. Year of the Monkey ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Ang maswerteng kulay sa Europe the Monkey ay Sapphire Blue, Indigo at Ecru White. Europe the Roster, ang mga taong ipinanganak sa birth year na 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 at 2017. Maswerteng kulay para sa Europe the roster ay ang Maples Yellow, Cobalt Yellow at Yellow. Year of the Dog ang birth year para sa mga taong ipinanganak sa 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 at 2018. Maswerteng kulay para sa Year of the Dog ay ang apricot, amber at sulfur. Year of the Pig ang birth year para sa mga taong Ipinanganak sa 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 at 2019. Maswerteng kulay para sa Europe the Pig ang lime green, almond green at vanilla. kapag ito ay ginawa mong gabay sa buhay mo sa taong 2022 at samahan ng sipag at tiyaga ay siguradong suswertihin ang iyong buhay. Ito'y pawang gabay lamang at huwag kalimutang magdasal at manalig magpasalamat sa poong may kapal. Ano ang lucky color mo? Comment down below. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na aking i-upload. God bless! Ingat palagi! Bye! This is Rina's Kitchenary signing out!